You okay, man? Ah, that was a tough one. Ah. It's not so good. Good, they're a good team, man. They're a good team. My spirit's a bit down. Yeah, mine too, man. Mine too. I thought we were gonna get that singles, man. Yeah, me too. Oh. Sometimes you gotta make chicken salad out of uh, chicken crap. So, um, Tell you what, Shota really impressed me yesterday. And today. Yeah, he did good today, too. I say we throw him in there. We make him a C block contender. C block, yeah. Yeah, but. Uh, train, he trains every day, man. he's a good boy. He's a good boy. I'll tell you what, if you're down with it, why don't we just make that tag match? Whoever gets the win, C block champ. Including the other guys? We'll just. Yeah, I mean, I guess Elgin. But yeah, Shota, throw Shota in there. Me? You? All right. That's fit. I'm down if you're down. Uh, know the uh, foreign fans, it's what they want. I think the Japanese fans, it's what they want. It's what the people want. It's not plan A. It wasn't the singles match we hoped for, but I still get it. Still shopping, still, man. All right. I'll fight my ass off that day, man. Ah, yes. You better, too. I didn't mean to hit you that hard. All right, shake on it. Shut up, me, you shut, right? Eve shoulder, possibly Big Mike. We'll see. We'll hold on him. Give me a few days to recover. Uh, yeah, rest up, dude. We got two days out. There's a sign in English. Be careful what you wish for, because you just might get it. Oh, shit. It's an honor. There's everything I wish for. on the list with Goto, Ishii, Ibushi, Sanada. It's my future too. My future! なんかあの最後になんか、ね、手握られたあの感じがすごい。 難しかったですね。まあ昨日井口に負けてしまったことがね星取り的に非常に厳しい状況になったのは知ってるけどでもでもさまだほんのちょっと可能性あるんでしょ何年か前 g 1クライマックスで優勝した時 リング上で言ったよほとんど誰も聞いてなかったかもしれないけど俺はリング上で言いましたよ諦めなければ可能性はゼロじゃないってね、うん、なので確かに厳しい状況だけど俺のモチベーションは高いまま保たれてますよまあこのまま高いモチベーションのまま次横浜へ向かいますよ 対戦相手は真田非常に楽しみにしてた一戦だから、戦えるのはまあ嬉しいですねただ本来はもっと重要な場面でやりたかったですね g 1クライマックスのリーグ戦で当たるんだったら勝った方がリーグ 突破とかねなんかそういう状況でやりたかったのが本音ではあるけどまあでもこの G1 クライマックス通して真田真田の評価が非常に上がってるのを知ってるからね彼から非常にいい刺激をいただいてるんでね横浜のシングルマッチ俺は楽しみですよ。 横浜へご来場予定の皆様そして新日本プロレスワールドを通じて日本中のお客様全国のお客様全世界のお客様我々ロス・インゴペルナブレス・でハポンの試合を存分に堪能してくださいではではまた明日明後日しあさって横浜でお会いしましょう アディオス